ассалому алайкум подписчикои калхозобод тв бародарони азиз шумо дар як канала тавсия медиҳем олами дарду резарҳо дар инстаграм ҳамин канал да будорем бародарони азиз чӣ намуд дарду резаҳо боша бемалол тамошо карда муроҷиат кунен ҳар як суратоша тарашта рақамоша нависта мондагем ватсап имо дора бемалол нархоша пурсида размераша мепурсем кадом размер даркор боша дарду резаҳо пластикӣ чӯби оҳанӣ ҳама номудо дар тирзаҳо ҳастанд як подпискала ки фуромӯш накунед бародарони азиз ҳамин канала дастгирӣ кунед канали худмонай ноҳияи ҷалолиддин балхӣ ай калхозобода бародарони азиз марҳамат ҳамин канал дар омада бемалол тамошо кунед чӣ намуд дара тирзаҳо бошад марҳамат ассалому алайкум подписчикҳои калхозобод тв бародарони азиз имрӯз шумода як эксклюзивии наворо нишон медиҳем бозори калхозобод омадем имрӯзанги нархоро нишон медиҳем тахта шифр турбаи азбезни арматуроро нишон медиҳем бародарон азиз шифрро нав нав омадагӣ ҳозир шумода эксклюзива нишон медиҳем качестваш чихела магазини ҳоҷи акаи даврон ассалому алайкум марфака навози шумо тенҷа мардам ака худо ба шукр шумо назим саломати худ мондан кора ака тенҷа ака худо ба шукр мегам борони нав омад мега эксклюзив эксперимент мезгароне мега чӣ хеле ака ман шифри хуҷан шифри хуҷан ман гуфтам ку мана дула нависти сурат кунед фуравардосяфуравардесана хуҷан хуҷанда гавлазина пачкичкои хуҷандо бачо тамошо кинед ина Ассалому алайкум, ҳамватанони азиз. Шахсоне ки гузаштани граница сарҳадӣ доранд, марҳамат, акаи Маҳмаданиро тавсия мекунем. Комфортабелни автомобил шуморо ай Москва, ай Московский област, Калужский област мегиранд, бурда соғ саломат мебиёранд. Ай номи канали Калхозобот ТВ салом расонед. Марҳамат, ҳатман занг занед тарафи калхозобода шифрои хуҷанди омадааст качесваш беҳтарин гуфта ози эксперимента нишон медиҳемроссия саломат бошед тоҷикистон ба пеш гравнес раҳмат ин ози эксперимента нишон медиҳем мошин ози келада мошин келада ам тоира файрод кинем я бор кинам бороша Акрам аро? Эксперимент чихел мезгаро нема ка? Армато диди? Армато чанда ка? Армато 16. 16. Ина нугуш тест чидаги нес? Тест чидаги нес. Ина кафоша нишо мете. Мезанем, гарант чихати я. Шкоф мекен, ина шкоф мекен ка? Шкоф мекен да. Пеша пас пе шкоф бенаки бисо гапи дроз аси ан. Мана и сомон ай, шме сомон ай. Бе печата хуҷан гуфта вара додо си ан, 48 да ҳаёташ тури намегад ва ин нар. Неки ман ами хуҷан да ман вагон вай оварам дулана гарантшаази шумо ина шикофка дарест намешканад намешканадмарҳамат ина таш ба тахта мондагӣ ина болош ба шапағаамо ниго кунед сиёнка ниго кунед ина бачо бо шикоф кунам дар кошо якта дигар шикоф кунед ина бародарон азиз гаранти лубосон метавонам чизина ин арбатро 16 хати шикоф кардем 16 хати ина бародарон азиз мана бит инҷо бенед бо шифри гулистон аст ки мана наистаги ҳама шифри гулистон о ҳама шифри гулистон ана қайрақунда ми сомон айку бисёр одамо шайтонӣ мекунанд сомона мегӯянд ки хуҷам хуҷам мефрӯшанд о ин яки сомон аяк ман гуфтам ана мана ҳай 49 сомон метавонам 49 сомон о ина нархаш чанд сомон ака ина нархаш 55 сомон ай 55 сомон нархҳои имрӯза имрӯз 24 феврал 2023 э, сол э 53 сомон метиям ай 53 сомон биё дага ам калхоз бутеве 53 метиам чизам ин бародар азиз ай номи калхоз бутеве гап занем нархҳои имрӯза 24 феврал 2023 сол آز آز اینا نرخوش فهمیده برادران عزیز آخوان دیدید من گارانتی میتیم چیز با که این خوجانت های آدم ها فرمین به پیچه نگیرین پیچه داره خوجانت های به پیچه هست های من همینه من هم بتونم خوجانت گفتن نیا کنید چه شکستگی های راه دام آمده برای شکستگی من بجوی بول کدام شکستگی او این چی هست سومون های میخشن آزاده شکستگی میخشن آزاده های اینه اینه شما گارانتی نمیتم فهمو

бод унҷа аксия гуфтед аксияи чӣ хел рафтад аксияи чӣ ма арматур дорем оиа арматуро арматури даҳа арматурам оптоби оптоби нархош чӣ хел а даҳа кашай хоб дувоздаҳ шай хоб чордаҳ шай шонздаҳ шай шонздаҳ шай оптоби биёд арзон мекунам мисол касе дар кор боша бар ҳама занг занед арзон мекунам мана турба аз бист варагӣ оптоби оптоби шама и турбо чанде нака турбои садакш ҳаштод сомон ҳаштод сомон чор метра чор метра яксаду бистакш аста навад сомон навад сомон яксаду панҷош яксаду даҳ сомон яксаду даҳ сомон ишаб чор метра чор метра ҳамаш чор метра ҳамаш чор метра бародарони азиз аксия калон магазини оптовӣ ҳушида бозори калхозобод магазини акаи ҳоҷи даврон ҳоҷи даврон агар шиша дакон шиша оптукаам ҳафтод сомон ҳаштоду панҷ навад буд 70 сомон канам биёд бурида метиам 70 сомон як листаш ме як квадрат як квадрат аса тамо ана ку бежи аха пас агар бори бисё гирад аха ин ҳай машин падарка ҳай машин дега аз мадак бо ино ина бародар азиз касе ҳами магазин да бисёр харидор кина ҳай машина падарка надорад падарка метавонад падарка эксклюзив не якум дом калхоз бода калхоз бод оптовиш када ин ҳай машин падарка тӯҳфа меша тӯҳфа меша э гавне мадак бошед ина бародар азиз акай чиша нагуфтен документаш чанд документаш ҳамаш яксола яксола балоно нав нав хадам ҳай мекунем ай учёт буровада метед любой хефа мекунам метед давер нест бяд давер нест бози пешаш бурем яъни шом те мешава ина балоношон нав ай хач кеш додай худатон бияд касе ҳамин бисота харидор кина ҳамин мошина тӯҳфа мекунем мегӯ ина акаи маъруф шоҳиди ҳамҷа истодааст акай маро ин аксия чанд рӯз давом метаа акаи се рӯз ай се рӯза се рӯз се рӯза ҷумма э, шанбе бозор рӯзи бозор рӯзи душанбе буд мешавад ба ҳамин мошина ё ҳамин мошина ба аксия кардагем имрӯз число бисту чоруми феврал ду ҳазор бисту се имсол рӯзи ҷумма имрӯз то рӯзи бозора аксия касе бисёр гирад ами падарка мет падарка ина бародарон азиз саросима шенин мошина як харидори кирем мошина мегирен меда иншоалло нархо тахта чиқаши дака маро тахта мана ёд кунем шаш ба чордаҳадчордаҳадусадудаҳадусадсомметрадусадсомонашметрашметрадусадсомонметрқатбиёхудашон ченкнабадгиранаҳамар инаи чилупан чилупан чилупан ба чордаҳ ин мебро як сад чилупан як сад чил метаяксад чила ин 45 ба 13 нима 130 сомон 130 сомон 130 сомонеша гира 13 нима тахта завод мека тахта завод ан ёхли тахта видаш маълума чи хе тахта ҳой намина ин курсо имрӯзанги о курсо имрӯзанги озе нархо боло поён шуд басанка о ай курс хезат ма нарх бозам ай дурӯғ гап задан ра конес ако ин савдо биёд чен кунад чи хеле маъқулаш гирад ман иншоалло бо арзон мекунем иншоалло о ин пара тахтои ин ам 125 сомон ино 14 ба 37 тамо ина бародарон азиз тамошо кунед ҳамун нархҳо истодагӣ у парада сементон ҳам аст сементонам бине сементон чанд сомон дака семен 48 сомон 51 сомон 48 сомаш куҷо ғайурай пансардаки моҳириш 51 сомона ваксин 55 сомон 55 сомон бу арзон мешава ман ҳами фура қати тақоидон خوب اکا علل نوبت اومد اگر علل نوبت اومد این فاند فرم نیست تریکسون نیست گراب نیست فرم محمدی باری نیست این سانکرم یا گران کی دوباره گراب نیست اینا اینا اینا اینا نگاه اکسپریمنت سخت زرانده میکی اکا شروع باقوات میکی گفتگی تعریفش تمه از اینا مرحمت خلاص برادران عزیز اینا تماشا کردیم مگزین اکی حاجی دوران اکسی کلون افتیسه سه روزه اکسی را شما اسپید کنیم برادران عزیز یک ماشینی لگان زماندگه دکمنتوشون هسته ست فوز اینا برادرمون خریداری کده رفتیسن اکسی را اشتراک کنیم برادران عزیز اینا اکسی را اشتراک برین شما خوش آمدید به کانال کلخوز آباد تیوی پدپیس کر لایک فراموش نکنید خیلی برادران عزیز پدپیسه چوی کلخوز آباد تیوی мана аксияи колонка дагем агар ҳамира кас ҳами се рӯзда буртна марҳамат документош яксола чор балон на даверис даверис авчо симат када фаметметимеша мира аксия се рӯз давом се рӯз давом дорад ки брат имрӯз бисчорум касе бисёр харад ҳамин падарка گرم نیست دو نشان اشد خدام گرم نیست این مگزین بو مگزین اپتوش دیگه اپتوش دیگه او اپتوی کده میدا همین روزی سه اپتوش کده این بو یکم دو اکسیه کلون شد اکسیه کلون ان شاء الله اگر اینا بریدگی آدم بو یگون اکسیه کلون میشد میشد ان شاء الله میشه وقتی همین برید بو بو میدیم که خیلی سعودوش روزه بو اکسیه کلون میکنیم ان شاء الله ان شاء الله برادر عزیز اینا فهمیدین اکسیه را سلامت باشین подписка лайка фромош накунед аксияна бурем бародарон азиз аксия калон шудааст